Всім привіт! Сьогодні відео я вам покажу, як зняти задній стоп на скутері Honda Dio 62. А перед початком відео поставте лайк і підпишіться на мій україномовний канал. А ми погнали. І так, беремо отвертку. І тут є в нас два я пам'ятаю, два болтика. І відкручуємо їх. Все, я вже зняв, бачите. Відкрутив і зняв. Так, виключив вже спешку. Один забрав, другий забрав. Відкрутив. Бачите, знімаємо. Так. Тепер у нас є отут отака фішка. роз'єднуємо зараз її. І так, знімаємо оцього фішку. Чекайте, вже зняв. О, зняв. Бачите, зняв все. перше западання. Цю фішку. Оцю фішку. О. Запихаємо ось так, щоб воно аж дійшло до самого кінця отут. І все далі прямо. Що запхав? Коротше, запихаємо аж до кінця. О, тако. Що запхали. Тепер беремо. болтики і закру... беремо болтики і закручуємо їх назад. закрутив. Ну, коротше, нахитаюся вже. І так. Все робить. Зажимаємо гальма. Бачите, зажав гальма і все робить. Навіть все добре скоро. І так, все. На цьому я завершую це відео. Кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій україномовний канал. Чекайте нові відео. Всім до побачення.